ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱴᱚᱞᱟ ᱤᱨᱤᱞᱤᱧ ᱛᱤ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱡᱚᱴᱮ ᱫᱤᱧ ᱟᱢ ᱫᱤᱫᱤᱢ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱨᱟ ᱡᱟᱜᱤᱧᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱴᱚᱞᱟ ᱤᱨᱤᱞᱤᱧ ᱛᱤ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱡᱚᱴᱮ ᱫᱤᱧ ᱟᱢ ᱫᱤᱫᱤᱢ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱨᱟ ᱡᱟᱜᱤᱧᱟ ᱥᱩᱭ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱢ ᱫᱤᱫᱤ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭᱤᱧᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱦᱚᱸᱜᱚᱨ ᱦᱚᱸᱜᱚᱲ ᱠᱩᱲᱤᱧ ᱴᱚᱝᱠᱚᱨ ᱢᱮᱭᱟ sutem leka am di di panjaina Hendi honggor honggor kuring tongkor kormia. ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱛᱟᱢᱟᱹᱧ ᱰᱟᱸᱰᱟ ᱵᱤᱪᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸᱧ ᱠᱤᱨᱤᱧᱟᱢᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱛᱟᱢᱟᱹᱧ ᱰᱟᱸᱰᱟ ᱵᱤᱪᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸᱧ ᱠᱤᱨᱤᱧᱟᱢᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱩᱲᱤ ᱰᱟᱸᱰᱟ ᱟᱢᱮᱢ ᱥᱚᱜᱚᱡᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱩᱠᱲᱩ ᱞᱮᱠᱟᱧ ᱥᱚᱜᱚᱭᱟᱢᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱩᱲᱤ ᱰᱟᱸᱰᱟ ᱟᱢᱮᱢ ᱥᱚᱜᱚᱡᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱩᱠᱲᱩ ᱞᱮᱠᱟᱧ ᱥᱚᱜᱚᱭᱟᱢᱟ man.